最新一期《快乐大本营》，陈坤、周迅、沈月、周深等人应邀为即将上映的电影《侍神令》宣传。那么，一直很少出演综艺节目的周迅和陈坤这对老友在节目里又会为观众奉献怎样的笑点呢？周深又为什么让所有人失去了表情管理呢？这个游戏环节最好笑的还是周深和李维嘉搭档猜题了，周深堪称这一期节目里最强笑料输出。 而且是让人控制不住大笑出声那一种效果。在维嘉提示是周深参加过的芒果台的节目，本来以为周深很容易就能够猜到答案，但是周深整个人画风直接跑偏，当场信誓旦旦回答当打之年。在得到否定回答时，维嘉转换思路给出新的提示，周深还是执着于当打之年。不管怎么提示和纠正。 周深对当打之年的执念都一如往昔，以至于现场嘉宾大笑不已，维嘉更是被气到心梗，一脸无奈。除此之外，周深对达拉崩吧也有着很深的执念，不管维嘉怎么提示，他都回答达拉崩吧。估计维嘉的内心已经彻底崩塌了。更好笑的是，明明是维嘉给周深提示，周深却成功把维嘉带偏。 变成了维嘉去猜周深表达的意思，周深凭一己之力让整个游戏完全垮掉，让人不禁捧腹大笑。只怕当打之年，这个梗也会成为周深身上的一个标签，要被观众们笑上一阵子了。节目一开始，周迅在出场时鼻梁上就贴着医用胶带，非常引人注目。 原来周迅是在床上躺着看手机的时候，手机不小心滑落，正好砸伤了鼻梁。周迅只能贴着胶带来录制节目了。对于周迅贴着胶带来录制节目，只能说女神实在太真实、太接地气了。很多人都喜欢在床上躺着玩手机，偶尔也会发生手机不小心掉落砸到脸的情况。而周迅发生这样的事，从侧面也说明。 女神和大家一样都喜欢躺着玩手机。周女士在演戏的时候非常有灵气，在生活中就非常低调可爱了。别人去参加红毯光鲜亮丽，她完全不在意。被采访的时候，别人说着很多官方的套话，她直接感慨一句：“好多人。”只能说周迅性格实在太率真可爱了，真实又不做作。在节目里，她言谈举止都没有架子。 说话慢吞吞的，非常温柔，不急不躁，这样的性格难怪能够红这么多年。周迅和陈坤是多年的好友，又一起成立了公司，两个人的默契自然不言而喻了。在吐槽的游戏环节，两个人更是大胆吐槽对方身上的缺点。不过在描述缺点的时候，对方的脑回路都比较清奇，看得出来两人私下关系非常好。 也非常了解彼此的性格，在猜词语的环节里，陈坤和周迅更是上演了超强默契大考验。陈坤简单的描述，周迅就能迅速 get 到答案。比如陈坤一说到他和周迅一起演过的电视剧，周迅就立马说出正确答案。陈坤总是用非常简单的词汇，让周迅快速抓到重点。 这样的沟通和默契可不是相处几天就能够实现的。娱乐圈的塑料友情网友们见得多了，像周迅和陈坤这样的友情还真的让人羡慕和感动。在其他游戏环节，周迅和陈坤也一直配合得很好，唱歌的时候还互相提示，真的非常有爱了。这一期节目，周迅和陈坤让观众看到了神仙友情。 而吴昕、沈月和周深则是观众的欢乐源泉。在心有灵犀游戏环节，打头阵的吴昕因为没有理解节目的规则，闹出了不少笑话。吴昕一直以为是要完整复述队友的话，导致何炅整个人差点崩溃，一直大喊着“过过”。你有看这期大本营吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。